am timp să mă filmez undeva frumos, în verdeață și uh, vreau să-ți vorbesc despre a încredința. Stau acolo lângă starea civilă și am văzut doi tineri că s-au căsătorit și m-am gândit că dacă și-au încredințat unul altuia sentimentele și și-au jurat iubire, oare și-au jurat iubire și s-au încredințat și lor înșile? Uh, e foarte important, cred că, înainte să îi cerem cuiva să ne iubească și să uh, ne încredințăm cuiva, să ne încredințăm în primul rând nouă înșine și să ne cerem nouă înșine